Vous êtes fous, <laughs> vous êtes complètement fous ici. <laughs> On est débarque. Mais c'est ce qui donne envie de revenir, c'est ça qui est dingue. Hop la Bonjour les muleurs, nous sommes aujourd'hui le 17, le dimanche 17 mars avec euh, Monsieur Flex qui vient fêter avec nous la Saint-Patrick, tous euh, nos costumes un peu spectaculaires. Comme d'habitude, comme à l'accoutumée, on va faire le tour d'horizon de tous les participants. Vous allez voir, ils, ont, ils ont mis le paquet là aujourd'hui. Bonjour Je suis Patrick. Bonjour, je suis Patrick Simon. Et bonjour, c'est Patrick <laughs> Bonjour, c'est Thomas qui n'est pas Patrick. Je crois que c'était lui Thomas. Non, mais c'est Patrick Flex. Patrick tout court. Salut Patrick, moi c'est Patrick. Patrick roule ma poule, bonjour et bonne fête à tous les Patrick. Moi c'est euh, le saint patron des huileurs, voilà. Bonjour, moi c'est Patrick. Bonjour, moi c'est Patrick. Hop là guys, et roule ma poule ah, On a un petit euh, dégonflage, donc on, remet de la pression, quoi. Tu passes à la télé. Ah, ouais. Ensoleillé pour l'instant. Ils annoncent du très mauvais temps pour après, mais bon, on verra. Aïe, euh, démarring my drone. la plus grande d'Alsace. Et la nature est belle. Bon, le ciel est de plus en plus couvert, de plus en plus noir. Je pense qu'on va forcément se choper la pluie. Libéré, délivré, ma Tesla ne va pas cramer. Libéré, délivré, je vais pouvoir la garder encore quelques années. Sous la pluie. Mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il a plus de batterie. Alors là, nous sommes à Neder Souls Park. comme ça. La mascotte dit c'était Nieder Soulsbar. Nieder Soulsbar. C'est bien, c'est bien, Ouais c'est Patrick. Il n'y a que des Patrick là. Ah oui eh, Alors petit clin d'œil au Wheeler Pro, euh, actuellement en fait euh, on fait une session de Wheeler Extrême. Voyez par vous-même. Wheeler de Nous aussi on s'entraîne Par ma vie, je vous offre la traversée les wheelers de l'extrême avec aujourd'hui Adelin qui a tout de jus, qui est trempé. Franchement, c'était super. Merci pour l'accueil. Ou Wheeler d'Alsace, euh, franchement, euh, j'espère à la prochaine. franchement, merci pour l'accueil. Hop là guys, et roule ma poule Bah écoutez, euh, vous qui regardez cette chaîne YouTube, j'ai qu'un conseil à vous dire, c'est abonnez-vous, franchement. Soutenez les Wheelers d'Alsace, soutenez l'Alsace, Strasbourg et tous ses participants. C'était génial, j'ai passé un super week-end. Merci à tous, ciao